Так, друзі, давно не бачились. Всім привіт. Е, з чого почати? Займаюся, як ви бачите, потрошку доводю до ума. Погода у нас просто е, шикарна, супер. 18 градусів тепла, робити можна, все попідсихало. І я вник е, в стройку. В стройку ангара, думаю, треба ж ангар мені теж з ним розтягувати далеко не можна. Значить, які в мене тут з'явилися ідеї і що я вже зробив? Ну, що я вже зробив, ви бачили. Я займаюся цим іменно тамбурком, і навісом в кормовий цех. І обшив повністю весь фронтон, цю сторону фасадну, все попід криші, попідшивав. От мій кормоцех. Хто ще не бачив. Бо зараз вже подивляться і не поймуть, що воно к чому. Це кормоцех у мене був. І я построїв ангар і місті з ангаром накрив кормоцех. Тут, як я хотів, обшив собі такий, типу, як тамбур. І зараз ця проблема стала в мене підшивати бруски і теж зашивати профлістом потолок. Отсюда знизу, ну а зверху потім вже і щось буду думати, щоб там ходити, якщо треба буде ходити. А може не треба буде ходити, бо я і так там на я е, там на вагоні можу ходити. Коротше, зараз це мені треба робити е, потолок. Самі ворота я так і оставив в 4,20. Думав, думав, коротше, всякі варіанти. Обдумав, оставив 4,20. І думаю, я зверху донизу метр, допустим, 20, зроблю одну длинну воротину, так як мені там багато хто і писав в прошлих роликах. Тобто 5-метрова в мене буде одна цельна воротина. І цю воротину обіш'ю этим прозрачним як він, полікарбонатом. І буде в мене получатиметься метр 20 ширина і 5 метрів длина полікарбонат. Тобто одне нормальне, здорове вікно. А 3 метри сделаю обичні дві розпашних легких воротинки. Ну, від вітра, від дождя, від снігу. Мені ж тут його закривати ні від кого. Отак. От так і зроблю. 3 метри ворота будуть, це нормальні, не будуть вони сильно здорові. А та метрова буде відкриватися вовнутрь. І якщо все нормально, то зроблю вовнутрь так, щоб відкривалася, допустим, оця створка верхня туди вверх. Поставлю тут лебедку, таку, типу як з трещоткою, і трасами, щоб її жжик, я тут воно раз і підняло. Ну там якщо вдруг треба. Заїхали. Не треба, покрутив лебедку, опустило. Ну, вона буде і не дуже тяжова. Там, е, допустимо, я квадрат трубу куплю, хай 60 на 60 і з неї зварю і обіш'ю її полікарбонатом. Ну і ці трьохметрові воротини. Це що по воротам, оце що я вирішив, і по самому вікну, п'ятиметрове вікно. Я раніше думав як? Думав з цієї сторони. Іди вік сюди. Думав оцю стінку зробити е, в кожному прольоті вікно. Вже вікна наготовив на цю стінку, на кожний прольот. Тобто їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 вікон, я думав ставити, повирізати вікна, покрутити брус і зробити такі, типу, як вікна, ну, щоб відкривалося трошки для провітрювання. А потім, оце ж я вже подумав і думаю, ну зачем, в мене ж виходить метр 20 на 5. Це 6 квадратів одне вікно. Да, Ровно 6 квадратів просвіт. І в мене ж ця сторона, де ворота сонячна, тут постійно сонце. Постоянно. І виходить, тут мені світа хвататиме днівного. Ну, понятно, ще лампочки будуть. Тобто, оці вікна я не буду е, вирізати і робити. Ну, а ви підскажете мені вже там, так я думаю, чи не так. Ну, я думаю, так буде проще. Я думаю, ще що вам покажу. Це ж у мене тут, виходить, 9 метрів чи 9 чим-то самий кормоцех. І цю стінку я теж вже дошив сюди до ворот. Бо раніше ви дивилися і получалося воно типу, як обрубаний непонятний ангар. А зараз ось в мене ворота. Е, тут стінку я нічого не буду грузити. І не знаю, може навіть може обіш'ю так плоским шифером теж так. І також я що ще рішив? Е, я вже наверх туди витягую собі доски, там сушу, е, перекладую. Ось наготовив це все доски, що я вибираю з обзьолів, що мені привозив Ігор. Я так потрошку з усіх партій, оце мене. Этот. І я думаю, може не треба мені портити шифр. Тобто там везде по кругу, по периметру я, от, допустим, раз, два і три. Стінку покручу плоским шифером метр сімдесят. А цю сторону не буду. Тут аж жорстка, жорстка стіна. Ну, зачем її, я думаю, обшивати і портити. І що я ще думаю, що обшивати, бо я попортю свій весь шифер, а так в мене ще шифер останеться куча ще своїх планів на цей шифер. А так я і шифер зекономлю, і сам брус зекономлю. А внизу тільки прощу, виходить, пів шиферини моє 55 см. Покручу внизу 55 см до самого павільйона. І внутрі зальємо бетон. Ну, а це підкрасимо під е, під шифер, під цвіт шифера покрасимо та й все. Буде красивеньке, нормально. Так тут, якщо я в кінець буду висипати пшеницю, ось сюди, допустимо насипати. <clears throat> У мене можна насипати і обкорма цех, він не боїться. І там же буде в мене шифер, все буде насипати можна. Тобто, е, в мене фермер був, брав свинку на плем'я, і він каже, що ось ось десь на цьому уровні, не дуже там високо, тон 50-60 е, свободно ляже. А там, каже, вже так, можеш там тут пшениця, а там там кукурузка, ячмінь, ну таке, і щось поставити, або щось там будеш колотити, може в будущому корма буде кормова лінія, може ще щось. Ну, тобто, так він сказав. Я думаю, так. І тут я ж думаю, е, ще зроблю, бо зараз же ж скажуть люди, воно в тебе завалиться або випре. Я на кожну опору, вона у мене через кожних 2 метри, труба, стінка, там, ну там товстостінні труби стоять. Вони в діаметрі не здорові, але товстостінні. Зділаю розтяжку. Як уже забетонірую, буде у мене розтяжки на на 2 метри. Ну, тобто 45 градусів. Два тут, два там і розтяжка, щоб хорошо держало. Ну, як борта в машині, типа, на розтяжках. Ну, це я так думаю, там. Я зараз думаю одне, а потім следующий ролик буду про ангар знімати, буду показувати, сказати друге. Ну, к Воно ж тут а як робиш і щось приходить в голову. І, Ну, вже тут хорошо, не сильно жарко, тіньок такий взагалі отлично. І також, ну, то по гідроізоляції потім будемо приділятися. Треба зараз мені оце зашитися. Внутрішній шифр обшити і готувати почву під. Е, заливку бетону або асфальтування, ну що там, що по деньгам. Тому що все воно стоїть нормальних денег, і щоб я потягнув його. Ну, а так по ангару, це що я е, чим займаюся. Все закон. Воно, звісно, мудохня. тому в мене вийшов верх, і везде ці клинки і типу, трохугольничком. Везде, звісно, поки полазив, сам все повиміряв, щоб же ж воно все чотенько було. И все, получается, каждый листочек підрізав наискось, наискось, наискось, виміряв. Помудохався, а там особливо той край вчора мудохався, той фронтон над этот, над навесом. Поморочив, звісно, голову. Ну, зробив. Зробив. Тепер зараз е, обшить оцей потолок і потім буду переходити сюди. Так що, думаю, отак. Коротше, поворотом так я і оставив. Ширина 5 метрів, висота 4,20. Хай так буде. Ми траву будемо піднімати. Це, що касається ворот. Також, друзі, не забувайте ставити хвостики, хвостики догори, хвостики вверх. І я вам зараз покажу цих тюлені, як вони попідростали чи ні. Ну, а ви подивитесь, підросли чи ні. Може, мені кажеться, що вони не ростуть. А ви подивитесь, ви ж реже бачите їх. Подивитесь, ой, да, ростуть. Коротше, отак я, друзі, тут все по Ну так, да, тут хорошо. Звісно, в мене тепер тут що? В мене тут тут я зроблю потолочок, буде освіщення, тут сніг. Ну вже зараз навіть дощі були, тут робиш під накриттям, звісно, класно. То все время сюди забивав, не можеш відкрити двері, то сніг, то дощ забивав. А зараз тут як така площадочка, тут колотим, тут якусь лавочку поставимо, що воно там мішається корм. Я, допустим, посидів, сів там. і хотів сказати, перекурив, перекур зробив. І отак от, ну, отлично. Ну, що профліс, звісно, тонкувати, ну воно е, профліста. Тонкувати, ну а яка йому шана. Зато по деньгам мені тоді воно більш-менш устроїло. Ну, а що йому? Йому вітер задержати, воду, сніг таке, а що? Ну і тут же ж уголочком обшиємо, потім оці всі угли обшиємо, мене все це вже є. Воно все заказано. Профліста в мене хватить ще е, наперед багато, ще станеться профлістати по оцих длінних листів багатенько і коротеньких багатенько. Ось у мене, хто не пойме, за який я шифер балакаю, ось у мене тут шифера плоску, його багато. Я дивився, ось мені недавно попалось е, об'явлення з плоским шифром. По-моєму, 600 гривень листок. Тобто в мене виходить листок перерізаний пополам вдоль. Ось, оце один листок. 600 гривень. Ну що ж мені, портить скільки матеріалу і непонятно зачем для вагона. А так я собі зекономлю. У мене його тут багатенько. Ну ще ж теж, я думаю, і бойню робити, і те, і все, мені воно треба буде. Тому переводить, хай там вагон підкрасив лучше, та й все. А його оставлю. Це я брав його по по 100 гривень ми брали, да? Чи 90 штуку, да? Ну, вроді би так. Да. По 100 гривень ми брали листок. Чи? А, щось, ну я вже не пам'ятаю. Ви хто дивитесь ролики, напомню, бо я вже не пам'ятаю. Тобто він є і його багатенько, да? Аська. Аська у нас погуляла, очередний раз збори, схрестилися, ну, зліпилися. Не знаємо, що буде. І вони якраз зліпилися на 8 березня. На женський день. Да, Аська. На 8 березня ми заповнили цю дату, ну, понятно, вона така запоминаюча. І не знаю, може завагітніє. Так, пошліть, покажу свої хвостики вверх. Ну що, потрошку вони ростуть. Покажи їх вік. Трошки, ну як мені кажеться, трошки, навіть я замічаю, що трошки трошки попідростали. От куди ти лізеш? От дивіться, друзі, сараї, сараї. Взагалі не вбираємо. Гляньте, яка тут чистота. Ну, тікай. Видно вік там, які пліти. Дивіться, що в сараї внутрі, де е, скільки їх там штук свиней. Чисто, грязно, як я й казав, ось оцей уголочок 2 на 2 Ну і то як грязно. Вони сюди ходять в туалет, пісають, какуняють і опять же ж ходять, вон хто лежить, от туди ліг. Чи він, чи вона лягла. І воно таким методом вони туди його вминають. Ну ось отакі вже попідростали трошки. Хороші, хороші. Я вже бачу, навіть, хто вже перший буде йти. Пер, передовий. Хто? Та тут куди не глянь всіх, а ось диви, який дебелий. Прийшов, да он. Ого, такі. А, я якось і внімаю, я оце зайшов. А ну, спину покажи. Я це зайшов, е, я сюди рідко заходжу. Ну як рідко, отак, що іменно зайшов сюди, походив по сараю. Я так швидко забіг прутиком висипав у корита і все, і пішов. І то сьогодні я не висипав, сьогодні Віка утром висипала. Ой, а ось, диви який. Ей, диви, диви який. Ого. Ось він, мабуть, перший сюди. Оцей, диви, який хороший. Усі, так. Да. Усі хороші. О, поділку опустив, так? Да? акції хоч. Да, усі такі нормальні. Ну що, такі, друзі, тут і все є. І жари ще немає. Ну, Зараз відкриваю двері, тому що на дворі тепло, двері відкриті, вони тут сплять. Я щось роблю по ангару, тут кручусь, музику слухаю і вони е, покотом лежать. І теж якби за мною типу, як група підтримки. Піддержують музику слухають та й лежать. А що їм? Поїло, попило і лежить. Так, да, тут дивишся, вроді би цей здоровий, придивишся, цей ще більший. Це менший. Ось іще більший. Диви. Диви, диви який. Тюльпан! Отой, так. Тюльпан іменно, ось диви. Друзі, не забувайте ось хвости, бачите? Уверх, ось дивіться, уверх хвост, уверх хвост. Гляньте уверх. Де ще? Ось уверх. Уверх. Дивіться, скільки хвостиків уверх. Не забувайте ставити. Мої наблюдення по сараю. Нічого не робив. Ось зима пройшла, не чистив. Ну, я їм гвіду лопатою, тачкою. Не чистив, ніде нічого, то викачали. Я знімав ролик, як викачували. І все. На, Зайшов, насипав, шлангу розпустив колодец підключив, нажав кнопку, набралось 300 літрів і все. Єдине, що бачок, бачите, от іменно бак, е, почало чогось його розплюскувати. Спочатку форму держав, а потім почало розплюскувати. Ну я думаю, пластик оцей тоненький, і за цього воно його розплющує. Ну, некачественні, так. Да. Треба буде е, чи другий купити більш такий жорсткий і, мабуть, чуть-чуть більше взяти одразу там на 500 літрів, щоб раз у два дня, у три набирати. Ну якось так. Оце свинка, така вредна. Ой, шнурки мені вже порозв'язували. Ребята. Ну то і все так. А так е, конденсата взагалі я тут нікого не наблюдав, не зимою і вже літом, можна сказати, не наблюдав. Та я ж літом і запустив його в прошлому році. Все сухе, все отлично. Витяжка це просто не нарадуюся. І витяжка е, в здоровому сараї. У мене три витяжки, теж там не нарадуюся в трьох витяжках. Віконце відкрив одне ось на день і там три витяжки тягнуть, я б навіть не знаю. Якщо б витяжок не було, щоб я і робив. Там же в сараї б не всиділи, ні вони, ні я. А так ось, бачите, все чистенько, акуратно. Вони чистенькі, більш-менш. Е, хто там хоче покататися, покачатися в своїх відходах, он туди і лягають у свої відходи. Хто більш чистоплотний, гуляє чистенький. Так що то так. Та хороші такі. Як ви думаєте, яка в них, е, який вес? Яка вага? Ось, допустимо, ось оцей. Який вес? Так, на глаз. Та вроді би сказати, та на глаз не приділиш. Є люди е, пишуть примерно на глаз, який вес, а я потім ріжу, зважу, да, дійсно так і є. Є угад, ну як, є, що бачить, розбирається, а є так, що типа на навмання відповідає. Так що то так. Що тут у нас? Думаю, якщо що, на крайняк наліто ще зроблю, а те вікно, воно ж в мене глухе пластикове, я його просто поставив і задув. А я думаю, сделаю його внизу, поставлю навіси і щоб відкривався сюди, відкривалося, бо та, оттуда завжди вітер з тієї сторони. І буде якраз, щоб сюди літом е, задував воздух. А не на краняк, якщо вже тут буде духотіща, поставлю сюди якусь витяжку чи вентилятор. Ну так, да, або туди, або ось це вікно ж ось є зробити щоб типа втягувало воздух або витягувало. Ну, щось таке. Треба щось коротше, думати з цим. Ну я ж опять не знаю іменно літом. Я запустив його, по-моєму, в кінці Так, в сентябрі, в кінці літа. І Ох ти ж уже ж. І не знаю, як буде іменно в саму в саму жарищу. Ну, будемо наблюдати, будемо дивитися. Давайте я вийду попіднімав. Це ж я їх попіднімав. То мені писали коментарі, а що вони у вас взагалі не лежать ніколи? Ну як ось, вони лежать, як тут ніхто не хуну, як я щось своє роблю, вони полягають і лежать. Просто як я заходжу, то вони, звісно, получається. Зараз я шнурок зав'яжу. Піднімаються, як зайду, і отож бігають, нюхають, он шнурки розв'язують. А так тут відкрито. Ну, правда, як мухи будуть. Хоча що мені тут ті мухи? Помив низ, побілив та і, і все. А що тут? Навіть як мухи, да? Тут, я думаю, не треба заморачуватися. Москітні сітки, е, мазати на краняк агітою, да? агітою, вішати ленти з агітою. І я думаю, отак будемо якось боротися. І що я побачив? Побачив я, що їх сюди. У е, мене воно тут було 22 штуки. А їх можна сюди сміло, так і якщо кінець літа, 30-ку кидати, 30 штук і буде нормально. Тільки не на літо, а після літо пройшло, жарище, і оту 30 штук сюди заселяти в самий раз. Ось оці ліса, це ми з дядь доварювали і мені якраз їх вистачає в основному. А іменно де вже сам коньок, сторона, висота, то я додаю і оці маленькі, бо я не достаю з тих і додаю оці. Ілі, ну, останній раз стулку поставив наверх, то доліз, докрутив. А так по вийшло. І, Та й цвіт такий нормальний, темно-зелений і з коричневим нормально сочетається. А так виходить, як потолок зроблю, то буде взагалі ну, отлично буде. Уже не видно тих страшненьких за, зашпоратих. У мене ж вагон то був обдертий, а так зараз вже підшитий, як не як, акуратно, чистенько, хорошо. І вже приємно. Ось, вроді би, недавно ж строїли. Ось я пам'ятаю, витяжки, митяжки, вікна, шмікна, утепляли, все. Ось строїли. І вже і вже ось закінчуємо, можна сказати, да? Ну що тут осталось? Ну, примірно, ну, я то не то, що там на півчаса. Ну, Дошиємо, доробимо, зальємо ворота і все, і можна висипати зерно і вже е, здоров'я, скаже і спина. Спасіба тобі, Стас, що зробив таке, мені вже легше буде. Бо от, дійсно, воно ж об'єми ростуть, пшеницю привозиш, хочеться взяти більше, ну поки ціна нормальна по уборці. У її носити нікуди. Починаєш забивати ці всі. Е, еті прикардепка, ці всі сарайчики, гаражики, вагончики, все, що тільки можна, забиваєш. А воно ж везде мишва цим по цим всеметім. А так буде проще. Машина заїхала, висипала і все. Поїхав, ворота закрив і все. Ждеш там, примеру, слідущу машину. Ну, тобто намного проще. Да, вложився, трошки метал пособирав. Я ж зарані вже ж думав його строїти. Метал собирав, собирав. І отак потихоньку-потихоньку не з бухти барахти, не різкав, по своїм деньгам, по чуть-чуть, ну, вже щось видно, вже щось зробив, вже якийсь. Ну ні, ну трудився, це і не обсуждається. Тут постійно трудитися треба. Так що так, друзі. Що, ось дивлюся, гори. Під горами ферма стоїть. За фермою ангар стоїть, а за ангаром тюлені на щелях. Так що, друзі, всім спасибо за внимание і всім пока.